对，就这个蚂蚁有毒，以后你们如果看见这种蚂蚁的话，记得别离它太近，要。 我可以带你们去看。嗯，这个蚂蚁正在食物正在啃。哎，别，骑我背上，你别我背上。我们离远一点。好多耶，你看这毒蚂蚁，别让它跑身上去了。 如果你不对他暴力，他就不会杀你。打呀。有小。妈妈，你过来，他就是要我给你看个超。超你想到的蚂超超小蚂蚁的。 안녕. Thank you.